que salí de casa, mi mamá me dijo, hijo, ven acá. Pasó sus manos por mi pelo y comenzó a hablar. Por donde fuese que tú vayas, yo te seguiré mis oraciones le pediré a Dios que ilumine tu andar. Pero yo sé que ella nunca comprendió los motivos de salir de allá. Pero yo sé que ella nunca comprendió con motivo de salir de allá. Mas ella sabe que el hijo que crece quiere aprender a volar. Aquel día mi mamá me habló. del mundo que sería parecía que sabía cada piedra que yo iba a pisar. Siempre al lado vez que un hijo crece, quiere aprender a volar. Y la dejé llorando, con la bendición de la puerta. Y ella me habló del mundo como tenía, parecía que sabía cada piedra y yo iba a pisar. Siempre al lado de mi tata, mi tierra linda nunca quiso salir de allá.